Nova Asriati. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik aja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat kue yang dari kelapa. Resepnya itu resep dari zaman dahulu kala ketika kita masih kecil-kecil mungkin orang-orang tua yang luka sekali dan enak dimakan di saat ah, cuaca hujan-hujan. Jadi saya ingin mengajak kalian untuk menemani saya membuat kue dari kelapa yang udah diparut dicampurkan sama tepung, tepung terigu, air, gula, beserta garam. Nanti resepnya saya tulis di deskripsi ya. Oke, baiklah. So, yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa ya diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, it cekidot. Música you campurkan dengan tepung sama bawang 2 siung. Oke. Baiklah, ini yang sudah jadi. Ini yang udah jadi nah. Lagi panas-panas ya. Enak banget nih dimakan. Oke. Kita makan ya. Saya pakai sendok aja ya. Kita belah aja ya. ini ya am untuk kalian am am am am am am enak enak bisa buat di rumah ya ini cocok makanannya dibuat ketika cuaca hujan lagi dingin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa ya diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Sekian dari saya. warahmatullahi wabarakatuh. 현재 진행형